Mm-hmm. Barkatu ba Barkatu ba Barkat Barkatu ba Barkatu ba Barkatu ba Barkatu ba Barkatu ba Barkatu ba ba nahi? Bai, bai, eh? Hori donostiako martxa zen ez da? Tubaren txat, aproposa, aproposa! Bai, bai, baina tu ere bai beste estilo batzuk jo ditzake. Adibidez, rokan rola. Kaskano zer zezagutzen dezu, ez da? Tu bajotzeko purrustada erraldoiak egin beharko dira, ezta? Bai, bai, metalezko aize instrumentuak jotzeko arnasketa ondo menderatu behar da. Ariketa batzuk egin nahi. Bai. Zuek ere hartu etxiko kandelak. Ez, ez, ez, ez, kontrako egin behar Aizea, poliki botata, sua dantzan jarri behar dezue. Oso ondo. Beste bat egingo dugu? hori papera. Horain papera, paretaren kontra jarri, eta putz eginez, bertan mantendu. Zuek ere hartu papera eta saiatu. Bombardino eman behar daizun, baina ikusita zenbat aizio botatzen duzun, tuba emango dizute. Tuba? txikitatik izugarri gustatu zait. Banengoen eh, bani. Lehenengo, pikatu dugu. Egin nik bezala. Oso ondo, orain, ligatu egiko dugu. Primeran, ikasle bikainak zerate. Ezagurri bereziak ezagutu nahi? Jakina, dendera ikasi nahi dugu. Begira, bombardinoa giza antzekoa da. Abestu! No, no, no. Bai, gauza egin zitzakeenik. Orduan, autu bada, beste hau bombardinoa, eta hori? Hau, kontua ertaina da. Ah, erregistro ez berdina egingo du orduan. Hori da. Hau, tuba hundiena da. Erregistro grabena daukana. Hau, tuba ertaina da. Erdiko erregistro daukana. Eta, hau, bombardinoa edo tuba txikia da. Erregistro altuena daukana. Ah, eta sordina hauek zer dira, bat tubarentzat eta bestea bombardinoarentzat? Ez, biak bientzat. Honek, soinu aldatzen du. Begir. Ea? Iepa! Bai? Eta beste honek? Honek, etxean ikasteko balio du. Begira, jarrik askoa. Ah, bai, honekin. Jotzera animatuko alzanet, eh? Bai! Zu bai, nik partiturak ekarriko dizkizuet. Egin nik egiten dudana. Horrela dut, dago. Badak, buelta emango diot partiturari. Eta orain bai. erabakita. Tu baikasiko dut.